strategi buy low sell high untuk pemula pelabur. Hai, saya Alex dari daripada Homedy Chat hari ini nak berkongsikan sama anda adalah pakai lilin saja boleh membantukan anda untuk kena pasti manakah adalah posisi terendah dengan manakah adalah posisi yang tertinggi. Mahirkan cara ini boleh membantukan anda untuk dapatkan rezeki yang terbesar dalam pelaburan anda. Subscribekan channel saya. Kita teruskan untuk tengokkan video yang seterusnya. Strategi Buy Low, Sell High untuk pemula trader. Ini adalah series keras ramalan saham empat dimensi daripada harga, volume, masa dengan ruang. Sebelum kita mula, kita kena tahu kalau mengikutkan candlestick, macam manakah untuk mencarikan posisi yang terendah dengan tertinggi. Sini ada empat jenis untuk candlestick coraknya. Okay, so kita tengok daripada bullish dulu. Okay, so daripada bullish kita tahu lah kita kena kena pastikan dia punya posisi yang terendah adalah hammer dengan inverted hammer. Okay, so dengan sebelah kanan adalah dia punya bearish candle dia. Ah, so dia punya corak sepatutnya sama dengan hammer dia, dengan dia punya inverted hammer. Sebagai contohnya dekat posisi sini. Daripada posisi sini anda boleh tahu tak? Eh, kenapa ini dia sama dengan ini? Apakah beza dia? Kenapa satu adalah bullish? Kenapa dia satu adalah bearish? Okay, so daripada sini kita kena analyse. Daripada uh, itu trend yang sebelum dia adalah turun atau naik. So kalau uh, sebelum dia adalah naik, keluarkan candle macam begini. Lepas tu ini kita menamakan dia adalah hanging man. So ini adalah permulaan untuk masukkan untuk bearish market. Okay, so kita dalam tu yang seterusnya adalah shooting star dengan inverted hammer ya Tahu jenis konsep pun adalah sama kita rujuk tadi pada contoh-contoh ini ha, contoh ini adalah bertentukan kepada anda ya yeah. eh kenapa corak yang sama tapi dia keluarkan punya result adalah berbeza sebelah kiri ya yeah, ini adalah bottom so ini adalah menaikkan saham dia tetapi di sebelah kanan ini adalah keluarkan hangman so ini adalah permulaan nak berjatuh. So ini adalah sebab kenapa sebelum ni adalah uptrending dan sebelum ni adalah downtrending. So ini adalah contoh-contohnya. Dengan ini kita nak tahu kenapa akanlah keluar macam ini punya corak dia. Okay, so dekat sini eh, kita tengokkan detail dia. Okay, so sebelah kiri dia punya pergerakan macam gini. Oh, buka, turun, lepas tu naik. Okay, so tapi sebelah kanan dia adalah satu kali turun. Okay, terus tu naik balik. Okey, uh, so ini adalah perbezaan dia. So daripada sini, dalam carta harian, kita boleh kenakan tindakan daripada jurung adalah daripada flush out adalah itu jurung nak planning untuk keluarkan stok dia yang keluarkan daripada saham itu yang untuk kawan yang holding power dia tidak kuat. Okey, so ini boleh nampak eh dia pakai volume yang rendah-rendahnya untuk cuci orang keluar sahaja. So lepas tu dia akan tarik kembali. Okey. Tapi yang seterusnya adalah corak macam gini. So ini kali adalah eh satu kali dia hancur. Ah ha, buatkan satu kali keluar dengan volume yang besar. Kalau dikeluarkan volume yang besar dengan tekan dan dia ini saham dia harga pergi turun bawah, maknanya dia adalah untuk standby nak keluarkan stok dia akan bermulaan untuk masukkan market bearish. Okey, so lepas, lepas ini sudah buatkan volume besar untuk cuci, ya. Yeah. So lepas tu dia akan cuba pakai volume yang kecil untuk tarikkan harga balik. Okay, so ini adalah strategi. Okay, so yang seterusnya. Macam mana kita boleh EP dekat harga yang terbawah? Ini adalah risiko atau ini adalah peluangkan dia. Okay, so daripada ini aku nak berkongsikan sama anda. You kena ada burst strategy untuk EP. Ya, yeah, itu adalah peluang dia. So tetapi kalau anda tidak berstrategi, anda kena sentiasa tahu tak apakah cara untuk pakai strategi yang baru? Macam mana untuk pakai strategi yang betul untuk carikan rezeki? Elakkan risiko dengan tangkapkan setiap peluang. Sebagai contoh, eh ini pun nampak macam sama. Terus AP terus jatuh pula. Ya, sebelum ni pun ada jatuh keluarkan hammer sebelum jatuh ada jatuh keluar hammer sebelum jatuh jatuh keluarkan hammer. Tapi kalau EP dekat semua posisi dekat sini, dia akan sambung jatuh lagi. So ini adalah buta-buta ikutkan candlestick untuk EP sahaja menyebabkan anda rugi dengan kuat. Dengan seterusnya, lagi beli, lagi jatuh. So banyak kawan dekat sini sentiasa beli, dia rugi dia tidak jual so lepas tu dia sambung beli lagi kalau nampakkan corak-corak dia so sambung menyebabkan anda untuk rugikan yang semakin besar. Kita boleh double confirm dengan dia punya volume dia. Okay, so sebagai contoh ni dekat sini adalah kita panggil sebagai fresh out. Dia nak cucikan untuk pelabur saham sebelum ini. Sekarang aku nak perkongsikan sama anda. Macam mana untuk pakai pengiraan 1, 2, 3, 4, 5 untuk tahukah cari kat TP e yang berstrategi. Okey, so kita nampakkan ini kan. Eh, ini carta nampak macam senang tapi dia sepatutnya memang betul senang. Okey, so kita kira kan harga yang tertinggi adalah nombor candle yang pertama. Okey, inilah dia. Nombor yang kedua dengan nombor ketiga adalah semakin turun. Okey, so daripada sini, you kena tahu candle pertama dengan candle yang ketiga candle yang pertama punya harga tertinggi lebih tinggi daripada candle nombor tiga yang harga tertinggi dia. So, dia sudah keluarkan macam begini. okay. candle yang tertinggi ah, dengan candle yang tertinggi. So, ini adalah yeah sudah jumpa subscribe sekarang. Double click video ini untuk like. Followkan saya. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Keperluan yang pertama. So, nombor candle yang keempat adalah candle yang nombor harga uh, harga merah. Okay, candle yang merah. So lepas tu, candle yang kelima adalah candle hijau. So you boleh masuk, you boleh masuk dekat candle yang kelima atau candle yang keenam ni. Ini adalah biasa akan bermulaan untuk permulaan nak naik. Okay, so dengan seterusnya adalah contoh ini juga. Oh, okay, candle yang ketinggi. Ah, saya so kita kena rujuk daripada shadow dia yang candle pertama kena pergi tinggi daripada candle yang ketiga. So kita pun standby juga dengan candle yang kelima atau candle yang keempat eh, keenam. Okay, so asalkan ini nombor keempat adalah turun. Okay, so candle yang kelima, ia adalah posisi dia adalah naik daripada candle yang keempatnya. Okay, so dekat sini ada satu tips yang penting penting adalah macam mana untuk menentukan dia punya posisi cut loss adalah dekat bawah posisi yang kelima. Itulah dia. Okay, sentiasa beli, sentiasa siap dengan anda punya trading plan. Bila masuk, kena siapkan trading plan bila nak keluar kalau keluarkan risiko. Tu. EP yang secara berstrategi. Ya, inilah contoh lagi semula. So, lepas sudah EP dekat tem- contoh tempat yang cantik, ia ya, akan menyebabkan anda untuk dapatkan rezeki yang sangat besar. Semakin ba- masa, masa sehat, simpanlah sahaja. So, ini adalah formula. Candle satu, candle tiga, candle keempat dan candle yang kelima. So, ingat ambilkan gambar sekarang. Uh, you boleh ambilkan dia. Okey, so sepanjang masa dekat sini dia ada pecah daripada candle yang kelima. Dekat sini nampak tak? Ah, tak payah keluar langsung sebuah posisi-posisi. So akan menyebabkan anda untuk maksimalkan anda punya keuntungan. Okey, pandai beli itulah junior. Pandai tipi itu barulah master. Anda nak jadikan master trader, you kena bahagikan cara untuk carikan tipi ni yang berstrategi. Macam tadi kita kata, kalau you bujuk saja untuk candle, memang tidak cukup. So kena rujuk kepada uh, ah, strategi yang macam begini. Sama juga pakai pengiraan candle-candle itu. Okay, candle nombor satu harga terendah. Lagi bawah daripada candle yang nombor ketiga. Okay, so nombor empat adalah candle hijau, nombor lima adalah turun. Okay, so ini adalah formula untuk keluar dekat posisi nombor kelima dengan nombor keenam. Okey, so ini adalah nombor satu. Eh, lebih rendah daripada nombor tiga ni. Ha, nombor empat adalah hijau, nombor lima adalah turun. Ha, so ini adalah simptom nak sudah jumpa kepala untuk saham itu. Okey, dengan seterusnya ini adalah berapa-berapa sampel eh. TP1, TP2 dengan TP3. Ha, ah, dengan pakai cara yang sama. Semua posisi yang keluar memang adalah cantik. Dengan boleh selamatkan anda untuk terlibatkan diri untuk sambung jatuh lagi. Subscribe sekarang double click video ini untuk like. Followkan saya. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.